ата ата қарашы кеме? тұр قل هو الله الله لم يولد لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم لم يولد لم ата мен мишаку biz bu quruluşundan balabız. Oşun üçün buğunun meyisindən belgi qoyat, düşündün bü? Biz müjdenin ballarımız da. Hmm. Oşunu қалған екен сүйді өлетті үшін айт. қой үйдің ата сен көрген бұғылар шындай біле мындан асылын көрген балам әсіретші мүйізіне тарта алабы кім білет а мүмкін тарса тартар болуптур эми кемпиримдин мүрзөсүнө келіп құран окуганың үшін рахмат момун Арбақ разы болсын, ә? Пендешілік милдет, Қош Ата, мен папам чинелі матрос бұл? Оба. Ата, тоқтачу. Қой тұрсам? Дүйме дейсім. Жүр мен матрос атама баралы. дейді? дейт. Жүрсең, мақыл болсын. Кесәлбай ұсқа, Атаң кеме мүнік көлді жүрсе, өкөбүз атчан көз көчмөк белек тогузден баштап ушул мектепте окуйсуң сен менен бияка жетип турасың э ананчы başıma. А не Сатин. Сатин. Мына башка жолуң жокпу? Жолук жок. Тетигим не тетигим? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Ha, мінекей. Мамыну, he, э, мамыну алтаңар боласың. Мана бу балдардын күрмөсү. Өбүкө. Э, Аңалдайсың? Не, э, кандай? Ат көлүң аманбы? Соодаң жолдуу болсун. Ооба, силер менен соода болот. <laughs> Битирейсиңер, эле битирейсиңер құндайын білгенде мен бұл жаққа ешқашан келбейт болчумун ей мына бачы сумурдун учунан чыкканың ким мени эмне берем ей андай болсо мына булардан бирдеме сөземе сүп бербейсиңби мына бул китеп катты ай эсимен чыгып кеткенин карачы раселе быйыл шкөлгө барат эмеспи О, баракелде баракелде Ой-ой, Avuşka, сен мұны жүз жылдан бері чөнтеңде сақтап жүргенсің ғой. Бар береке тап. Қарма, шалпан құлақ. қалма бар бүгін сүйінбегендечи апам дагы беке эжем дагы гүлжамал эжекем дагы ороскул абам дагы баары сүйүнсүн э сүйүнсүн сүйүнсүн мындай балдар кайдан көрдү дейсиң ата эмне үчүн матрос атам бизге келбейт колу бошобой жүрөт го кем айдаган менен тоқой қайтарған бирдей емес да балам қанша көрмейсің Әнеке, қарашы мен китап Жүр мектеп ойнаймыз. Сен мұғалиме же бол, а мен оқушы болайын. Ақырын Рысқұлованы ұйғаттым. Ата, бияқы. Азыр қолым бош емес. Андан көрө Сейд Ахматқа барып Ал чөп жағықты жүрөт. Сейд Ахматқа? Ура!

söylesek, ona içiriyordun mu? Şun için geldim. Kim sattı verdi? Atam. Ne? Senin atan. Sen de aşağı, var. Aşağı. Hey! Men neceme, mucirden gördün sen göğsünü çıkın, uktun mu? Давай! Seyir Akmat Kalpı aytat. атам жақшы, ақкөңіл ошон үчүн баары дайым эле шымылдашат көрөсүң көзүндө көбүсү ат менен мектепке алып барып турат биздин мектеп тээ кырдын ар жагында китеп кітеп қапқар мәселе ошол таштандың кеші бола қалат деп жүресің бі? Жанақы, ене сөрей болмыш сенің шаарда ағызым, ақша салып берер ойран болсачы ұлым қалды эле ошол эмне болду экен ач бекен тоқ бекен деп бір ойлаппай айтпачы бол деме алы жайын біліп тұрып эле сүйлей бересің бе жаңыртып тұрмыш құрыш деген оңой бекен Анын бақтысына ақарат айтып бақтылы ұста тұнған екен бағыңдың башына отыра қалайын десе түгіле сен туу атқысың ошоға бақ қондырмайсың ба антаз байтекесің оразқұлдың жинине көп тие бербей көшіңді ұқсып Орос отыр ай айкөлдігі менен қармап жүреді болбоса сенің кызың не бағыле чай ішпейсің бе же тойып келдің беле? жақсылап қара қошанып кетші болса маған тарым бағын ұқтың ба жорго кетти демеки жоргуда эжеке бүгүн эмне бүгін апам oluyor. алып койду билбейм колум бош эмес boşamaz. эле ile эмес дайым эле ошо эмес канчага чейин күтөм көмі. Бері қара, тақыр бол болса, үнтіп тұрып бетіңді суға малдағы, көзіңді ашсаң әлі. Жоқ, мұнда ол жол болсо өкөбүздөн малым болуп сууга кирип кетет элек мындай шундукту баары көрүп таң калып меке жем дагы орус кулабам дагы апам болсо коркуп атамды көргөндө мынтип кыйкырап келем sokuldu. Akdemir'e sürüp getirip Akdemir! Ben geldim dediler. Ana gemide geldim bari beni tangalıp karışmak. Alarının içine matros adamını görüp... Anan atana emret ettiler. Atama o, atama. Atamanın Ata senin için muagil beysin. Ben seni ayı oyu sandım. Koy la. Kantat. Ben önünde kalsın. Sen şu desin be. Derinde bile gönder. Sen giden diyordun bile. Çok gitti. Oynasa oynayın. Çınar evet. Çım. Cüren ben. Hakkı beni arayız. Cüren. Thank you. сен жаман тұрбайсың ба өзің шақырып ал мен да сенімші жоқ өзің қара қарай қой мен тіміне тамаша қылдым кешіріп қой Тарының ба бірдеңе таптым Келген мындай көз қарайлы сен бір көзіңмен мен бір көзімменен кел али аккеме чыгалы экен кел мелмектен каралы экен кайда тартасың оңго бар жок солго мен мектебимдеги катчыга эмеспи ой сенин мектебиң көрүнбөйт экен Emigildi qaraylı. Oli hakkımı çıkaraylıkken. Ejeke, tribünler nangara sakkan dedi. <laughs> Mm-hmm. 오예말도안정돈아그렇다그렇지나꼬집긴데으뜸무서워서됐어어디아우아우어디가운데어디아우어디세텔데이버방관이왜누군가그래누가왜누군가그래 金は少な物柄 үйгө кантип барат мен менен ойнойм деп келип тил угат музу болбосо сен дагы дүрб күнөөлүсүң дайым эле көлдү каралек деп турасың Киме? рысқұл аға мен сізден дүрбіңізді сұрамай алдым іле кешіріп А, дүрбі жолыма неге өз уулум чыркатып чыгарбадым өңгөлөрдөн неге кем кылдым кубаш кылып койгудай мен қай жеримден жаздым пул тияк атын серилеби сериле уважит бия көзім етсе қонышым ең қалып ұрыс қылатып өшеді екендей е? өлсем топырақ салып киім көмет киім киім кейбе балам кейбе андан көрі қасиетті бұғынеден бала тіле а мүмкін бешігіне біліп келіп берер жомогуң менен жомурай кал десе андан үрі қасиетті сулайман тоого бекейді бір өтіп келсең соончоогана шордуунун этегинен жалгар баары бир теребейт мен бала көрүп пешенесинен жыттабай калдым жок дегенде момундай күчүң болсочу келчи маңдайыңа жыттап алайын күлүп коем өзі ұлым болғанда қандайған адам адам қылып өстіретілем маған ақшап тоқайдың бір бұрышында сіздердей мақұлықтарға барып алмай чоң шаһарларда сыйлы барықту адам болып отырмақ сұраған тілегендер алдына келіп Kabiliyetle gir albay. Ruhsat sürap. Boşuna. Boşuna. Pişirem <laughs> tırmak. е вот он қай Ба. бар кеткіле елдің атын жасағанда саған жоқ қып қызым тұрып жатса мен қанша шыдаймын я қызыңды құдай албайды е алыс бір жақта болса арашалаймын деп күнде шағып барып тұрады білең Senin ne duruyorsun bunda? Bat şurada! Bat! Hadi. Arazgul! Arazgul! Arazgul! Arazgul! Arazgul! Halden ayın balam ay! Halden ayın balam! Arazgul! Bir açımdı baka bir şeyden ayın balam! Haşan kalmasın çakal! қолдағы мұрытыңды бірден жұлып салса болады біле басик айданайым айданайым балам ай айданайым балам ай bir yağından çiğnese bir yağından çat çat et, çiğnme ustayım bunu, ölüm gümürüyüm. alıştılar mı? Alıştırıp koydu değil mi? кетип менден калганын калганыңа ба апам урушуп атпайбы атам азыр кыйын аны урос кагам аябай капа кылып койду беке эжем дагы ыйлап атат үбүздөн тезирээк келсечи таарынчыы жазылып а сен аны билбейсиң да ал деген біздің ұлмайы егіз болады ал жөнінде атам дайым айтып береді мен сұрасам ілгері ілгері бір заманда жүзіп тоқой болып бұлақ ташып өзім болғанды болды ұлы дайраның бойында бір ұру ел тұрады ал дайраны енесай дейсің мына білдің бе ел ошондо эле туулуп өскөн жер эне деп ыйык көргөн ал кезде энесайды жээктеп аруу эл конгон бирин бири чаап алган бирин бири тийип алган жоокерчилик заман адам өлтүрүү эрдик эсептелип мээнет кылбай олжолоп алган оокат оңой көрүнгөн бир жолу эл атасы жыр төгеси карт баатыр каза болуп калайык аза тутат арбақтарға тап кай бастаған баштаган макулуктун түлігінен түлүгүнөн жандық жандык курмандыкка аса күткен ыйык күн теңирдики деп кыргын чабыш токтоп кырк атадан тараган кыркуруң эл карт баатырдын карашына чогулат ата салты бойынша аштан аш құланып кырк күнгө созулат кыркынчы түнү таң атарда чарчаган ел қарайлап уйкуга көз ушул таңда арбак ээси көк теңирдин жолун бускан жоо кол салып эл башына карантин жан адамдын оюна келбейт таза күні жоты деп арамдығы жоқ ақ пейлел бей қапар жатқан. Кечеу өгестен тоқойды адамша сайрап қарғашадан қабар айтып жүрген түн құшының үніне ешкім назар салды. 个小农搞点吃的。 адам өлін тумақ қиын өстірмек қиын ай өлтірмек көз ашып жұмғанша жанаштағы кымыз бөксөргөнчө бир ру ел қирап жатып қалды кейін бұлардың қоңғылары қалбасын элдин ат өшіп дайыны жерменен жексен болсын деп өтешкен жо қара дегей жаш дебей тыптыйбын қырды үлгі жұртта қатудан тұлға жұмсақ үйрендім иығенесі. Адам олының жанын сақтағаның қандай. Арам ойғып кірелік. Күнегі әлек нәрісті кезінде бопосыз дүйінеден кете бергені рас болып өйтті. Айып көрді, ол апа. Баланы балейден сақтағасам, мен ненелігім қайсы емчек сыздап иіп жатқанын қарашы обал ойланып қылғаның бұл бұл деген адам баласы ересеге жетіп мерген болып алып сенің тұқымыңды құрытар жоқ антбек бұл эми ұлым болып болуп чоңоет өз бир туугандарына карасынамак беле ай ким билет мүйүздене адам баласының қолынан ар жамандықты күтүүгө болот теги өзің біл балким тууралык сендедир жок бул жаман ишти пейил бузбайт ак сүтүм адилеттикке үйрөтөр энелик мээримим аға ақпейіл берер деп мүйізден бесіктің мүйізіне иліп алып ашу ашып су кешіп қиырсыз мелмел жер кесіп баланы қарғашалы жайдан ала қашып жөнеп қалыпты баланы көктей тұнық күндей жылу көлі бар башына бұлыт түнеген чер тоқойлу адалдық иіліп арамдықты жолатпаған жерге ертерек சொல்லுவேன் கேள் асыранды ұлы ерке де ақ бұғының қыздарының ішінен өзіне қолықты таңдап көкөнің тұнғылы түрілгінді, мүйізгені ақ бұғы өзі мүйісін еліп алып, қоңғыролы ақ бешік келіп берген екен. Мына бала көрбей көз ұғатқандар мүйіздененің қасиетіні сыйынса, тілегі қабыл болады деген сөз ел осында ошондан қалған. Ата, әндейім үшін орыс қолауа мүйізденеден бешік сұрауай. Әнкені, Yüzdene алда қашан кетіп қалған. Азыр бұл жерде жоқ. Аны үшін кетіп қалған? Адамдарға тағынып кетіп қалған. Кішілер сүтін ұнытып, бұғым аралға оқ Ата, ата, ата. Onun yüzüne kare gelebilir. тыныштығы көп болды Бай әлі, баяғы китепқа құшақтап жатқан алып қойсам қыжынып жатып ұйықтап қалды мал қатпай айтпайсың ба құдаға шүкір елдесті жат жатқырып келдім kal dese. келерсің, тез selsa yap. Bu şu senin Жеке, апам кимни карга атат? Сейдахмат тагы шаарга кетип калыптыр. Сырттан қаптасын. Сен кайда камдың ачандик? Десең да шаарга. Келе бер алдагым. Бұл сага оюнчук эмес. көзің көзүң болса болсо болду. Таяктан өкөң үйдүн тополоңун тош кыласыңар. деген буюм, жолда жатпайт. Акчага келген оқуыңды білекпен көгіп қаптыр, тұр шашпан екі айбар апа мұны темелі ойын шықылып алған тұра. а ай атаң аты кем? Бейшен. а менің атым құлыбек әй жігіт тоқтай тұрсы? ай сен емне атыңды айтпайсың қайдан келгеніңді айтпайсың де қайдан шыға қалдың мен дейді, орта момындын баласымын момын бі? ой мен иним болот турбайсыңбы чын айтам тай атаңды мен жакшы тааныйм ал менің атам менен согушта бир болушкан токто жоғат жоготпо Қорғыңа келгенде сурайм момунтай атаға салам айт чотбайдын уулу кулубекти көрдүм да

सनमुख निरहारी मुरा मोर चुनी गुया तही तो नजर चुनी गुया आजा है राजा Ket oy. İndi açatı bile mesele de tırvayo. Kızım, altınım. Ben bar kalbacır götürmeyim mi? Geçirip koyma kavağında. Sen tümüyle bulbulday sayrayda gezdin. Ee, Kırgızçırdan birini katırçı. Misal için... Öteki sarı cayıka... Çaytır keçim, çaytır...

மலரிலே தும்மாலே தும்மாலே Саламалейкум, мама. Қандай денсаулық жақсы? Қандай да жақсы дасың? Ай, өлім көрейін сені. Айналайын жеке, қағылайын жеке. Запчаст істеп жүріп кетіп қалдым. Темірің міне темірей қалды сен. Эже, қайда жүрсең де сіздің базарыңыз да. бұлар тастай оор тұрбайбы дагы уялбай аялдарды жумшап коебуз жана кесиптин бізді жемелеген туп туура экен эскичилик бизден кале элек турбайбы ух ей, токой жел жапай элге да маданият дегенді билбейбиз шаарда болсо жоосун башка тигине келиниңдин бүгүн туулган күнү экен аны да билбейсиң ушунуң жарайбы маданиятты кыргыздар мындай учурда белек беришет Ден денсаулығын қадағалап етішеді а біз болса ошо туылған күні төбөсү менен жер кастырабыз аны күн біліптір, анаң калса дегелі салтта жоқ жосын экен кеп мына ошондо текесі. болбосо ушундай кабарды угарың менен келиниңди алып келип төрдүн так төбөсүнө отуруп керек эле да тур келинчегиңди ешті кел кел кел ага Уялып айтып θα τυπώσουν γονόκεν. Καράτσι τζις δεν γαβλα ұйап болу ιαπ полуотрахся. көміз, мұндан μου δεν αρайтες. Бұ... Қайната өз келінің бар қалбаса, мен айтайыншы. Мұна ушул жерде жашаған 5-6 чоғы чогубуз менен. Бір үй бүлөдөй жашап ауыз. Емнелерді баштан өткөрбөдүк. Жақшылықты көрдің. Cavanlıkta geçirdik. Yemi kuday büyürse benim gözüm türüsünde. Hiç kimin cavandık görmeysin var. Min yaşa valam. Sen bizden tire gibisin, kudaydım onusuna şükür. Tova deyiz. Hayla çoktan da. Bol bası uşu caşı oda caşı ol. Gülcemal. сен биздин арабызда жаңы билесің Өткенді көрбей қалдың. анда бұл айылына тегерегибиз илес промхоз күндүр түндүр жумуш кайнап мен адамдардың көзіне көрүнүүгө даары елем. жаш болсом да райондун чоңдору орозкулбай аке там бүтпөй жатты эле жардам кыл орозкулбай аке қыжалат болып тұрам, ажат таш деп жалдырап келип турушар эле менин да алаканым ачык эле бере берчи мен бере берчи азыр да ошондой дооро ошондо сүргөн экенмин дүйнөгө бир гана келесиң көзүң өткөндөн кийин бул байлыктын мүлктүн токоюңдун кимге кереги бар эмне бір айдап койгон оокатты ала бере алышыңча жок ага да болбот каякта үргөз айнеги муруна түшкөн чалдар шым кийген катындар келип алып жанайсың жоқ болбойт тыйым салынсын байлықты ұмытпағыла деп жолыма бөгет болды да қалды анардың ойы бойынша ұшыл қарағайдың әрбір бұтағаларға қымбат емес апырайсың адамдан өткен ичтар ит ма? гүлжамал мен айта тұрған ойымдан İçine alıştap ettim görünet. Bugünkü bayram seniki. Senden soğuluğun için alıp koyuverim. Güldeval! Gel bir yaka. Apa ağaca katırcı. Gel. Selası biz girdap veresin. Başla. Zırda baysın Ulu başın küçük tutturak çat. апа туылған күнімді қапа қылмашы Анаңнан ұшырасалы. Анан кино баралы? А, киного Бір күтім үшіп қалағызың ба? Ама кім жоғытқан жоқсың ба? Жоқ. Машин айдан айын, атаңа салам айтып қой бізден. Жақшы бар. Әй, ең баштық қылба. кулубек байдың машинаны түшіріп салады. ...нөз-нөз өзі тірілелі көміп салған балам жоқ өлсем барақта көміркішім жоқ дейді ораз балам Улек бәке, сен көлді ақты менің көрдің біле? Қантып көрбай болгон аккеме өзү ушул эмеспи мен аны кыргызстандан жап жапжакын жерден көргөм мына сени көргөндөй кемеде матрос. Билем. Уккам. А баары өртөп айткан, анын иши көп. Кеме айдаган сен кім ұрдай қоя сенден сені менен сөйлешейін деп келдім қайдағы жоқшылықтығын айтып бүгін сейіт ма тоқойға жұмшап жібердім кеше болса келінім туылған күнін ойлап таапсың. рас өзі шынын айтып <laughs> берді сен момыншалды башкарбайда милиция боло турган екенсің <laughs> қоя тұр ...қарыған кишиге күлбей жаман болсом да көпті көрдім көп жашадым сыйлашар кишини сыйла дерлі тай карабайт карыган чакта жалгыз таянчыбы сөзүңсүң кантип эле бағар көрері жоқ жұртта қалған күшіктей болып өлген қарай тағдыр мені шыбағасыз қалдырған балдарымды да ерімді да қарманар жақындарымдың барын алды қашан жұтып алған мен өлгенде уже құдайдан жеу қашқан сейіт ақмат адам сияқты көмектейсің же жаңағы сілер ақкөң деп шылдыңдап жүрген момын кісі сияқты көмектейсіңер жанымда жарты чакка тийгизүү капа болбо анчалык сен баарыбыз болып болуп ба? өлсөң мен турбайм бул жерде арбаңды сөзге сөйлтүк кепке кемтик кылбайм ыраазымын сен ушундай эле деп ойлогом бирок азыркы айткандай болбой калат эмне үчүн үй кешеден бері башыма ауыр деп айтайын деймін осым барбайды айта бер төшек жаңы тұсаңандай болады жаптырып алған жашаям ертегінен жалғаса абекей деп не қылам ертегін ескербе кеше күнді ойласаң менің атамдың бірдей қатыны болған құдай ашы ешкім алтын шекіп емес Қанда кімді алдайсың ой митайым ой мұншалық сөз қозғап қалдың ойыңда біреу бар ғой ол анан күлер көз тоқол қылып ушул эле гүлжамалдан да ойлойм эмне сен Аға ага мен башқа колукту таап берем жайлуу жерден болып сейит акматбек қылбаса, кылбаса азыр эмне милиса кайда Bu Selim başım yanında generallardan başta ve sahibi daştırmayı. Bırakmayın <laughs> buluşka var bay. Buluşu nasıl bilesin be? Çiri bilesin. Мақол болбо эки катын тең ба жарыя кылбай кагаз жок эле алда гүлжамал жаш эптеп төлөп берсе байланып калат калыгы кимге төлөлүк иш табылса алчы жанга кайт дейсиң мен турбайм бекей экөөбүз барып биздикинен чай ичип келеличи жүрө кой қоғамдағы білесіңер қалай сенеме келген екен құдайдың қарғашасына жүзсең күлерсің жек сұр менің бағымды байлығының әзгелесіп жас келінді шорында отырайын деген екенсің ә жер жұтсын сені жер жұтқыр жер жұтсын сені жер жұтқыр жер жұтсын жер қызым ал жағам етеңді кечір Senin айып чоң Менің арам ойымды aram қағылайыным. geçir сені, қойыңыз чоң? Жоқ, азыр айтпасам болбойт. Сен орыс қолға тоқыл алып деген. Жоқ. Үш қачан. Ұшыны бардың қыз кәлсің. сен кәлсің.

жайдағы бүтті көйлекбай кемалі жоқ машинасы сынып қалды ғой ана эмнелен жалғаңшап қалды Я, ал келбей. жол қарабайда қойғын бүткен бүткөн эки мектеп бүгін 1 сентябрда жаш жеткинчектерди кабыл Өзінің өзүнүн коңгуроосун биринчи жолу мектеп жана 500 орындық орундук жаңы клуб жер титирөөдөн жапа чеккен райондун калкына студенттик курулуш отрядтарынын белегі болуп бул биздин жаңы мектеп айтып атат апо мектепке апа эмне болчу кымбаттуу досум карабайга кардалуу болуп турам ажат ачалсаң кабар кыл досум көкөтай эй абушка балта чотуңду даярда азыр токой курабыз сен жөнөй бер көкөтайга айтып кой келе берсин ата бабаңдын гана оозун айынан сандалган сейит акмат дагы жок керек болгон малды таппай каласың карачы трактордун пайдасы жерде жок болуп атканын тентирегени менен таап келген сенсиң азыр чолом тийбейт баланы мектепке алып барайын дедим эле эмне Yeltepe burası! Kaçıp gitken setlerin için menden çağıral bay jüret. Tokoyuna varıp bir çavuşka. Bala çıday turar. Gok, ugadaymı şunday, dilgir bolsam boldu go. оразкүл азыр келемін ашуланбай күтө тұр бат эле uçağa götürüyorsun. Kardeşim ben! Sen beni öldürme diyorsun! Raskol, mınçemine kıyıkırasın. Sakalımızı sizlesen kolbayım. Sakal da olsun bunun. Sen ölsen hiç dikemez. İçeğlerinizi içip ciğerince bit Ben ölsem sen tuğ askısını gibi at ya. Anday kuş hiraka, kim kızı bak. Ne kim kırma? Dağ başladı. Canını kaşaytmay buldu. Bayağı jili lesbiran kosu yapkanda da üşüntüp kettiler. Başlandı. Asır kızı bul. Hey, Kuday'ın içi kende. Şunday adamlardı yaratıp. қасиетіңнен айдан айын мүйіздене бізді ененің қасиеті сақтады көрдің бе мүйіздененің тұқымы біздің тоқалға қайырылып келген бі? болды шығар жымжырды теңірден келген ыйық біздің тоқайға чын эле келдің бі? бе тукумуңду унуткан эмес экенсиң да күнөөбүздү кечирген екенсің да эмне Дағы дагы ескі эски жомогуңду баштадыңбы Git sen, git! Şu yedi yaylap karışsa... ...iğrenip gidişe elbeli. далаға барар мал болып қалған тұрбаева сабағым бітті да бітсем не қылайын антпе балам ұстыны сол жерде жата тұрсын сен тамақ ішкенше барып келе қоям ойлап тапқаның ұшы ғой бал илап қалбайбы илесем не қылайын ал илайтын өзімді иш ма ертең міне мектепке алып барамын деп жинге тидің бе маған алып бардың не алып келетін деп мына дейсің мен саған қақым бұл ашуланбасаң балам мені құдай алсын бірақ қалбай ба? шындай күн шындай күн шындай күн ал эмне болгон күн экен бугулар келиптир капа болбосоң кубанычтуу күнү эй абышка сен мени ким деп турасың кеудесіңнен басқа кісілердің барын кейде сөгіп көресің бұл ұрдың сен бұғыларыңды былдырап ай ұстынды сүйрат дегенде балаң илайбы мектебің илайбы аны менен менің ішім жоқ смешит. Ay bana kız. Ulan! Kaldı da kamadak baktırsa. Damlarsınız! Su alış. Karakın! Nereye otasın beni? Kim gelme gereğe? келіп қалады жүр ғой кіріп отыра тұр отыра бермек білем жүр ғой тұр деймін бөбегім бөбегім саған кім тиді 근데 다이어트 안 길긴 좋고. 이미 시겠어? Yok. Ayaş bebeğim var. Честь любимых улиц На прощание песни свои споем Следом за мечтою нам идти с тобою Вновь таежный путем Я сегодня там, где метет бурга И я сегодня там, где поет тайга Ал, ала барғанда тақыр тамақ жөйе қойсаң таң қалып қалшысың. Мен мен силерди унуткан жокмун барайын деп жүрген, жүргөм бирок кол бошобой эле атүгүл белекти талып койгом бі? азыр Атыр көрөсүң мә сеники ойнап жүр рахмат байке құлыш так так Өйдетпейсің, мамнавас. Поттермс? Об этом заявил в интервью по радио председатель парламентской фракции социал-демократической партии Германии. Она? Он осудил предложение крупной западно-германской буржуазной партии ХДС прервать работу совещания. Венер подчеркнул, что предложение ХДС является неприемлемым. Сегодня в Ереване... И, Гандай, а меня сендята сыңарбы? Силердикне бир барам деп, тақырлы кол бошоп отуп бұл жер тітіреген жұмыс көбеймеді артықша өлкөнүн туш тарабынан жардамга келип жатышса өзүбүз карап отурмак белек келиңиз В бассейне центрального стадиона имени Ленина ңай андай болбой жүрчү бала келдиңерби алжыганата акмак уп алыстан ат алдырып беле кое кал каяка устун сууда калды эле чыгарып келейин эми эсиңе келдиби андан көрө тетиги кызыңды көрүп ал сейдакмат үйде жакшынап отурат иттің көткү шыйрагынан бетер аны үйүнөн кууп шықты. Оны көріп ал қашандан бері кішіге қая шығып қалғансың бұл ердің башта қайда эле қыздарыңнан чекең жылып алған соң эми жанагы немереңді ошентип окутубай көрөйүн дедің бе жетишип сен қалпақ емес жоқ жоғалтасың алым біліп жүрмейді орыс құлым ойынын тоқтындай жұлып алғанда біледі дейме жайына ғой жолап ал мен азыр сені сүгесіп шығарып аламын білдің мен сені бүгіннен бастап тұрмыстан босаттым төрт жағыңғы бала жоғал көзіме көрмей емес сияқты бізді қарар жан жоқ уф белдің менен жерге кір да, غرها الغلبة دي paçın. Bir gecende dayla paçın. Yüzün el beş kapı bircin. Mentinden var suranam yüzüne. Urular oğlan her cenege, her cenege. Görürüz burun doğru kulaban hayvan yazı gücü var yazı gücü olur. Yüzün öyle beşi kapı bircin. Birci, birci. Durgazi. Ata, dün gece buğulardı gördün білем айтпадың біле жылы жата тұрғын мес жаңалы жағылды анан дебейсиңби орос кулагыма балалы бешік қаптел перче деп мүйүз сұрандым. сұрандым тумоолоп қалғансың бейім Етің от менен жалын эмнелете алмай ортоп қалған деймін да азыр мектеп мектепке кешпешим керек да қайдағы мектеп тумоолоп жатып тіліңді көрсетші күткіншілер келіп тұр судағы сүнді машинамен тарттырып аласыз деп жатшан сен де қоша барып айтқанын қыл жүр жүр ата біз үштерден кетіп қалсақшы менің матрос атамды табады тілеке атаға бара қойбай баланың жанында емне қылып отырасың мүңкиіп кемді қорқытам дейсің біреуіні қорқытқандай сені көбескеме екеуміз жібекейді өлтіргің келді ме е талада қалғырдық, талада қалмақ болдық қой меңтіп жүрсек талада қалар қалармын, мен не бақ көзім жеткен мені көрші уақытым артекке кетті Көкі, қара қайдап қайра қайра келіп отырасыз ба үйгім кіргізіп алып кеткеніңіз дұрыс болар жолдан да бірі көріп қалса аның тура дечі бирок кештеп жүрөбүзбү кештебей эле алып кетебиз ушунча жылдан бери келбей жүрүп бир келсеңиз анан кетем дегениңиз кандай же мен теңиңизге албай турасыз мени сенин карагайың үчүн келди дейсиңби өзүң менен учурашайын деп келип отырамын мен сакалыңды да колуң тийбей тура шапырды чакырчы бул жерден эле тартып алабыз токой жүрсөң сени да көрөт шипаңдап келатасың шипаңда шипаңда кезінде сенден мықтылар түп күштей түйіліп елді ең баш қылып жіберісті да адам санында жоқшы тепсенді қоя шақырған соң заманның біткені еді сені көзімнің ағы менен айлантармын ой қайда машинаңды айдап кел қандай келесің машинаңды айдап кел жиі көріп келейінші байке жиіректі саған суытып қайтып бар айдап кел Anasıydı patlıyorsun. Nurdağın nurda bir dey. Bere gayda, dağı dağı, balık taplar. Тұрасың жүр. Э, қарачы, қарачы! Бұлым не я? Ал бұғы, айван. Аны біз кече көргенбіз. Пай, пай, пай, пай, пай. бұлар қаяқтан шыға қалышты иә қорқып та қойышпайды сорысын маралдай маңқай. маңқайып дегендейлі бар екен фотоаппарат болсачы Ай, фотоаппарат көргін жылап ішеді білем тұрасың жүріп өзің кел Yolda ovcu tasız olur. Men siz aytib жатам. Ya, kechirasiz. Ben balanı ko'ra olmadim da. Esingizdebi, kechon kuchu? Mo'minovni aytasizmi? Ova. Ani bugun olib kelishgan jo'q. Elim iyi bir, tümüle jürbe axir. Xudoydim unusuna shukr. Em ko'nglim tinchibar. Yine annem nesini aytasiz? Menda janim o'zi o'rniga. жанагы гүлжамал сойкун өчүн менден алады деп чын қорқтым корктум ошонун өлүгүн атын угуса тиги жанағы көкөтайдын бүтүккө шопуру бар эмеспи ошол айтат сейит акматтын курбуларынан экен сейит акматтың эми кайрылып келбейт дейт а дегенде жана сойкусун шаарга жөнөтүп жиберип анан өзү кеткен да ушул азырөккө тең зоот иштейт дейт ушу сейит акматтан акыл чыгат деп ким ойлот はい Geleni Arctor. қол тезірек аш шашып атам бұл бүгінде қайда зарлы ішім бар атыр талардан айғырмен ептешіміз әдейіне дәне иә, қызық қазандың чебауы толып қалып тұр алып қоймайсың атыр батыр талардан оқамен ептеші Hey artist! Hey! Hayrandan amcaçı! Gel buna nasıl fırınlaştır. Ata, hadi kolay. Ya, sensin be! Sensin be! Aferin ballarım.